магнит агымы магниттик индукцияга түз пропорционал ал магнит талаасын пайда кылган өткөргүчтөгү токко түз пропорционал демек магнит агымы токтун күчү менен түз пропорционалдуу өткөргүчтөгү ток менен магнит агымынын ортосундагы пропорционалдык коэффициент индуктивдүүлүк деп аталат индуктивдүүлүк л тамгасы менен белгиленет индуктивдүүлүктүн си бирдиги генри